Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Зараз покажемо вам, яку ми придбали кобелу. Машка вийшла. Марічка. Такого звіра супер. Хотіли готуликів. Практично так готук. Так. І більше може. ні. Придбали її, щоб вчити своїх лошат, але вона скоро нагороду. Скоро вона лошадку буде мати знаю, чи змож буде коло неї навчити. Кобилі 12 років, я там казав. На відео, що 13 я сам не знав. То ще 6 років її купили. Як газди її купили, було 6 років і 6 в них було. 12 не знаю, буде 13. 12 років. Йдемо її запрягати. Зараз ну, будемо вігнити лощета написати попробуй, як як то буде йти. Навіть така грива була, вона повітрила. Так, до коліна ж був. Покажи шлею. Маш, машці спеціально шлею купили. Заказали на неї нову вино. Та трохи звірюга бачу. Ага, що є? Вона ще до тебе не привикла, вона мусить щось показувати. Ну. Машка, що є? Тут ще коні. Коло неї взагалі-то жінка ходила. Вона не була на дворі, знаєш? Ну. Лозина. Чесно така глютячка, але вона... Ну, Якщо боїшся вона, так поняв. О! Важко! Робиш. Оце заринця ти дав ти. Ти маєш. Сікса, блядь. Її їдуть до Нові. Сір новий, кажуть. Що я? Зуб. що до колін висіла, вона була і обірвана. Запутав. Ну, лиш запутана. Листята дивляться так на неї. Зараз путь дорожку. Вона як вже рабиться, певно, взагалі, я не знаю, як Та нормально тут. Не бійся, Вася. <laughs> Я тебе, спа... батьківна, бля. Я тебе спасу. Я її не вбіжаю, бо ви знали. Ні, ні. Нащурити собі, щоб це. Де зможе гакнути на неї треба. Ну ж казала жінка, що треба жорстко з ним. Ну як так? А я що? Крикнути. Щоб вона чула, що хазяїн є. Віжте на мені. Йома. Машка, ти, туди ж кожен день пасеш. Йома. Блять, Марія бачить. Назад, назад, назад. Ну, у неї мені вже. Е? Ну, ззаду, ведеш як? Зерно, може, тепер не буде. То не давай її. О, сіксат. Вона може вже закопеться. хоче, щоб ти її запрягав. Та ззаду дивись їх. Ну, це вже допав. Стань коло Стань коло неї. Ні, бо Марія, стій! Стій! Села? Включила. Трохи не знають площадка йти ззаду сьогодні. що сплендується. Маска їх було. Вона б не маску не дають. так через асфальт маємо Так, переїдемо ти. Нічого. Все, переїхали ми дорогу. Асфальт переїхали. Так, головну. Слава Богу. Нормально. Тут Вася руками махав, вставайте машини. Машини літають, це саме, саме ну, найгірше Та де, він навіть не тормозив, він летів собі так і як летів, так і летів собі. Через саме гірше переїхати через це. Ну. Через захват окно, через трасу. Так, тут уж машин постоянно. Це не сором їхати. Нічого нормально. Душно в ним було хаті. Злініся, ми туди їх будемо показувати. Так. Лігоним їх вже напасти. Лігоним вже на день і ніч їх, ні? Так, ну, так далеко не буде. Теж не будемо. Якщо щось на ланцах їм не, не вдасться, не. будуть бо вони обдирають ноги, вони вже повдирали, то я її віджену сюди джокера, ти приселю, на ланца їх спустю. Ну, а може пастух поставиш? Може поставлю пастух. Бо не бедять. може, там би не мішало, бо там є худоба. Так. Ну, але тут пасовисько велике. З боку можу, покладу пастух. Долежку. Покладу пастух і це. Ти навіть як не буде води, може відром, легше я приїхав дав заніс два відра, близько пастух видоров, чорно доходив. Так. Попри дорогу. Зараз може і ну. подумаю, може десь буду мати час дійсно пастух зроблю для ну, них. І не буду переживати, бо вони ноги десь не запутались. Так. Сюди так ніхто не пасте, Олешко. І Ні, возьму той ящик собі в фіру, ма- ма- цю, запряжу машку, покладу акумулятор. Ну, патики є у підгоров. Уїду Так. яка стоящик, забираю патики в фір. ну. Готові вже. Заб'ю. Але вони це як. І це було вдома добре вівчити по сусіду. Але вони щось я видів, що легенда ходила в них. То побуду коло них. А ні, то буду на, на, на ніч приходити ще на ланці зразу. Поки що би Та, не навчитися. Та будемо видіти, як, але. Та будемо, чи є де пастух там чи бачимо. <laughs> О, ну, дівчатка, ви дівчатка. Смішні ви такі. Вони, Але ми теж, знаєш, странні. Лощета кобили не знаю. Колофір <laughs> ходити не знаю. Ми зразу запрягли. Запрягли. так. Машка. Я такими, як Машка кінь, ми вже десь років 15 назад їхала, може, може це. Але кайф, собі їдеш і кайфуєш. Машка нервується через них, бо їх теж не знає. Тихонько. А, ну, того боку Це фігу А, машку буду можу давати в оренду, але не вже ребес. Хто хоче з цих сіл. Бажаючих Олешків, Ошків, е, Любків. Та в Любківцях та вазу. А то і кусає. Ну кого воно? Кому треба до обіду 500 гривень. За день 1000 гривень в день кобилу взяли з піврент. Далі будуть Далі будуть писати, що тобі лежать гроші в голові. Відключайте, зараз включимося вже коло води, там файна вода. Боже, як гарно все позеленіло вже. Почало Яка розцвітати. Та. Ми вчора були в Румунії. Емоції зашкалюють. Ой, а то вода невелика. Де вода буде? Машка буксірувати буде. Ні, нормально. Точно. Нічого, що й? Капку даю, гай. Воу. Це буде зараз воду, не знаю, як не зайдуть. Мені води не виділи. Тому що добре, А, не знаю, як на воду зайти. Це буде поволенько. Зараз починає хльопати. Лягань. А ця ще їсти на ходу хоче. Голодна. Прибегли перевели їх на ці пасовиська такі. То Машка теж це не виділа, напевно, води. Та таки не води виділа. по, по очах, рівно з під дубком води було. Хотіли вам показати, зараз як звідти будемо вертатися, може це. Було ще, та не знаю, це уперли. Ця теж стала. Ця уперлася ну, Не знаю теж. Поки... Шок дістала, шок дістала, вона води не виділа видко. Ми зараз покажемо, як ми переїхаємо. Вже лощета зайшли, вона уперлася. Вона вже рушила, ці уперлись. Але нічого. Натягла їх То вони навчуться до води, бо наші коні всі знали воду. Ну а ну, що? То вода глибока, я зразу це. А тут як або пастух городити, пастух, або одного коня якогось приселювати. Але треба, щоб вони привикли до якогось коня. Та вони махом привикли ну. до коня. До неї це. Бо вони... Тут у нас лосів і так буде, вже там не зможе пасти. Бо вони, ну. Або джокер, але з джокером джокер буде тут гонець. Гой джокер не вдома сидить. Так. А тут А їм. тут її приселюють лоші. А це дай хоч. Тут худоби нема. А, це тут сторона. Оця всі- сторона, та. їдемо на наше село, бо ми це приїхали в другому селі. так класно, я так люблю ці місця, що капець. ти того літа як ходив, як так літом сюди. на півднин. Я не знала, що там кладка навіть є. Але я не казав, хлопці. Та й звідси. десь. Ще такої трави нема, але ми їдемо. І тут добре, що тут е, річка коло е, Так, зразу. скрізь річка Так. тече. Що з водою проблеми, попри праву- проблем нема. По правій руці тут річка Чорнява. Село Коханівка, річка Чорнява. Не замерзло? Ну, так. Ай, Томас, ай. Я так думаю, що і тут їх буду вчити, певно запрягати. Саме ліпше, такі дороги, я всі дороги знаю, до гори, ну. туди, на Любківці, на Кіліхів, навколо. Та ну тут капець. Ну, а ти так їздив із баронесу. Так. Перший раз баронесу з, е, з цього. Бляха, як із барку. Де дорога? А оце дорогу я їхав. Туди до грудзі росли. Та шлею сюди взяв, <coughs> ланци взяв, машку приїхав. Тут запряг одну, одна собі бігає. Поля мені. Ну. пару разів їх запряг. Але десь під осінь їх буде запряг. Добре, ще включимося там далі трошки. Так, ну покажи, це ми аж туди через ці хащі їдемо зараз. Так, так. Зараз десь там повертаємо на лівий, так валимо на Любківці. Жінка сама ці не знає, де, де я. <laughs> Ладно. Вігнали коників наших. Щоб вони на ланцах навчилися, би Бог помір би всього не обдирали. Бо зразу я там коло хати їх присилював вони трошки ноги. Пообдирав. Це наша легенда. Це арочка. В'я що? Це ар'я. Що ар'я? Якась така млака, погана трава зараз. Приїду, потім скутером переб'ю їх туди далі. Нема ж такого. Думаю, що вже тут як лише їх так. Не пасуть. Мар'яна на стражі з машку. Та як файно ви дивитесь. Треба ефіру нову зробити, драби. Села, ви знаєте, що взагалі? Собі купив цю кубилку коні вігнати це миле діло. Ну, а що ці Я вів все в руках водив. То далеко, 4 кілометри десь, якщо не більше, то не більше. Це кобилу поїхав, відвіз лощета. Я не знаю, чи піде джокер сюди ще цей рік, чи не піде, буду ще не знаю. Думаю. Що не піде, ні? Піде машка. І Якщо буде тут вже ребеси собі. Він тут злітає себе. Так, злітається. А це машку присилю. А ці, вона якась щуриться кусає, що їх буде відгонити, бо вони за нас до неї не лізли. Ні? А легенду, ковенек, легенду як спустять, і вони тут будуть собі як в заповіднику. Це поки ще це пасовисько тут, поки я ще тримаю в дійконі. Це якби не дай Бог ще, ще без це, що хтось забрав, це капець. Але дай Бог боронить. Це вже взагалі ми лишимо себе з нічого не йде. І так вже на балконі треба тримати коні. Коні круглий рік треба лише сіно буде. Так, на стайні. І так джокер певне, буде на стайні круглий рік вже. вже так гірцує капець, я не, не, знаю. Я хочу його змашку запрягти, десь запряжу. Добре, ми ще зараз включимося через воду, як повімти, бо ми перше не показали, але то сіпалися, вони не йшли. Що там кукав не дуже хочу, зараз туди їх потім пустю. А я все одно буду вівса підвозити. Лошечкам. Їх так ще будемо лоїти тут. Файно пасуться. Класно. Красота капець. Ну, Добре. Та, я скокше поїду, за обід ну, поїду. Скутером тут є заїзд, собі тут люкс, я скутером їздю. Приїду, подивлюся. Новий ще купили, що, Тимашка довольна. І піщурюється на мене, нічого. Марічко, як Бочка не буде вдома, Буде Мар'яна їхати. Вона і поїхала до коней. Так? Що? Будеш їхати кобилу? Що собі? Ще треба навчитися. Та де ти перше їхала? Ти то все лише за щіпки там. Добре. Зараз включимося через річку. От, через ту річку ми перше через чорну переїхали з лощетами. І Машка не знає води. Не води, це не видко, такі річки не переїхала, а може колись боялася і Є легенда жабів. А де раз пішла вже і все. Хоч пити, пий. Хоч пити. Пий. Я так колись давав коням води. Впріла, не впріла. Напилася, пішла далі, поїхала, але головне їхати. Не давати вдома, коли стає достатньо. З такої води ми за ремонт. Е, проти води тяжче було, проти води Бо ті течії було аж е, рівно майже з піддубками набирали. На. О, зносить. Як зносить? Ну, це вода буде. Йоп. Красота. Тут у літі це, Менше буде, мало буде. покотики. Ну. Але я сюди не їжджу, все одно скипер. Типу, я їду сюди. Я через воду то не їду. Так, класно, класно. Нічого, ну ці так ззаду фіри добре, що ходять. І до болота їх притискають, прилучують до капок, ні? Так. Я, я взагалі думав, що арія якась, ні? Ми думали, що вона така душі, е, якась така дикувата буде. ні? А вона а вона взагалі спершу йде. нам- Та, і в воду йде, та. і в болото йде взагалі. А легенда вже так Але трошки. генда трохи це. Але то так і Венера обминала, потім привезла. вже біжить, ледве біжить, колеги. Рома. Ай так Ну це красота. Я так так давно не їздив фіру. Спокійно, це без приключень, кобила спокійна, старша. Це не вчеш, не сіпаєш. Бойчик привик весь щось молоде вчити. та лінія, що в Румунії коней фітеро. Лінія фітеро то капець класно. Та, та то всі там коні такі, що. Так. всі середні коні, ні? Так, метр 60, 65. Але широчезні такі, що. Ма, тобто перший це саме лягуєш. Пані твої, ні? Так. Це вже більше. великий. Теж Тільки маю. Красота, капець. Весна. Коли день, ні? Пан так не треба Так, ні? Ну, зараз відключаємося трошки і вже що, покажемо вже і лісі, як вони там прилипнуть. Ну. Покажемо де жоки. Жокер коло хати буде. Буде? Ну що? Може дочекати на другий рік будемо парувати кобили. Може вже цього року, якщо машка вже рабиться, покриємо жокером то то так і буде. Так? Ну. Вже заодно Ну, а будемо ко- знати, зробимо ЗД, вона буде жарена по ним. Ні? Ну, не будемо ЗД робити. Та ну, треба буде, як кого зайде. Нащо масці ще ось так. Ще раз, е, може хто собі, я вже казав там відео, але ще того відео не було, я вже друге знімав. Шумашку взяли, щоб це для того, щоб вчити, ну, будемо пробувати десь під осінь, кінець літа молодих вчити лошаців. І будемо, ну, може попробую джокера знову запрягти, але я Так. мало вірю в це, але може. Десь що треба буде, то таку роботу добре. Ти й будуть двоє їх як спаруються. Та... Та я як Машку би туди вигонив до них, то я ведь філу з собою, так філу би поїхав, там філу би лишив. Лишив, ну. Лишу шлюю би забрав цю нову. Пійовчик. На, на другий день приїхав, ні, ні коліс, ні фіра. Е, е, я думаю, що ніхто би не вкрав. Але всякі може бути, а? <laughs> Філу би там лишили. Ні, колеса точно нікому не треба. Здоймуть? Ні. Це не нові колеса. А фіру на металолом можуть порізати. Та я одразу на металолом подзвоню, якби фіру здали, подзвоніть <laughs> мені мішку сказати. Міша буде, буде фіру привозити зразу дзвонить. дзвонити. Тобойчикова буде. До нових зустрічей. таких, ні? Тут э, тут жахти просто. роботяга росте. Ну і то теж. Зараз з того боку. тут кусочок не хіленький, ви два замучитеся ходити кругами. Ти скажеш, що Машу пустили трошки пасти. Так. Віддихнула, а зараз він він найгалує, а потім закаткує в Ні? Він катками збив. Та ти розказуєш зараз. Встанеш? ти? Зато як підтягнете сидва. огород краще. додому. предлагає тобі пайку урвати. А рубок. Дивіться, я вже ним ходжу. Навіть Пакувати буду маску, тоді сяду, там вже. А тут є що ходити, ва? Ну, а дай хто так сідочку. Ну Він роботи не боїться відколи він з маленького. Що ми ми зняли відео, як він пігнув копка, ми впалили мост. І я удалив, звичайно удаляв ті старі відео. Є, зня, знімемо там. Ми там копчик нормально впалили. Він пігнув, а? Ну. Так, Цей бік тут, де наш город був, тут набагато кращий бік. а там самі пирі. Так я коло вас вже теж задихалася. Так, Вася сіяв, Джокер волочив, та? Я сіяв, а маска таку. А, а Машка каткує, та? Ну я так і сказала. Ми відогнали лощети, Машку туди трошки вігнали, попасти, ні? Та, тепер забрали. Вони віддихнули, джокером робили, це все джокер заграли. А тепер каткуємо далі машку. Видок лапаві. Джокер побігав тут з Васів, добре. Та ні разу не дихнув. Він як це почав голувати, так скінчив і не, не разу це. Ві. Дошкапнув? Одяг треба бігти. Ні Бігти це. Не разу не відпихав. І ти коло не гоні, так? Ай. Ну, і тобі. Хто гавкає? А? Що ті пси гавкають? Ти джаз? Джесіка навіть гавкає. Може прийшов? то нікого вдома нема. Ні, я такої йду трошки. Іду трохи за вами. Але воно добре дивиться, декотрі грудки добре розбиває. А тут буде люцеркова? Буде тут люцерка? то треба люцерку так каткувати? Люцерку так треба каткувати? Люцерку так треба каткувати? Ага. А як Ну, Та я питаюсь. Люцерку нам не можна. можна каткувати. Люцерку треба, чи така груда. Вона туди файно зійде. Скільки то кілограм пішло насіння? Насіння? Ну. Так? Так. Дивіться, файно ну, так собі є. Ось він, блядь, це так все нога. Ну, ти не видів, ти не видів, що Вася під, теж підтрясався? Та ти казав, що ти будеш просто зараз сидіти. А не так то вийшло. Карлоса. Колеса ще каркував так, що бездих. І коні не пустить. Просто ласам. Ну. Ви тут докатковуєте, я біжу, одяг позн... Е, позн... познімаю. Докатковуйте мене стаття, блядь. я на кінець прийду, коли вже... Ти знаю, трохи ти будеш, я тобі дам Завжди наш. А? Не наш. Та приток, віриш, ти сидиш, ти й то до- ти й декотрі грудки розбиваються. Я якби сіла, то нічого би не дала. Я як пушиночка. Все, працюйте, працюйте, я побігла. Зараз буду. Ну, ти тут розробив фест. Кажу, ти тут розробив фест. Та ясик ще годину тому принесла, поклала тут. А я відкину, як можна. Ну та ти я е, ти їхав, я поклала, ти пішла. А як я можна? Ну та то ж видко ясик, а Мікі Маус стоїть годину вже. Ветку ясик. Блять, задниця відпадає. А чого ти той старий кисне? Вже один углос. мене б'ється. Що це як? Ти не несеш мені ще куртку зараз, да? І два шнуки відтюк. Треба їхати. Ну, ну да, 200, а скільки вже зробили, ні? Ну. Що, ти успеха пішла? Щоб дощ не впав. Та ліпше, я ще потім, якщо дощ не піде, то ще десь Тут файно розробилось. Я знаю батько це. Постійно такий, що він, він лишив. Потім розклав скорше, потім ще потім легше. Та лишив чуть-чуть і потім лише перебігав. Так не трісло. Це так трісло не буде. Це дуже. Та це Вася, от кількість був зробив, на ну, ну, тут Нормально, ні? Я кишки ти то просто Задниці не чую, ребра не чую ні одного. Я думаю, як це Вася цим каткує, там кинув він той Це нічого, раз на 100 років би це зійшло. Так ти не лягав. 30 піля, то ще трошки замало це. Тут треба було, щоб добре, треба було 40 кілограмів. Трохи замало. Я зразу добре сів десь, а туди в не стає, то треба було поїхати, не мав коли такий не було. Там якась хатка, але так то. Я джокером це за пару минут зробив. Ви з джокером пробіглися тут. Вони так Я зразу ти крикнув, ти її принесла. Та Настя де була? Так Настя лише приїхала. А, я забув. Я. Вічно. Я не розвернувся з кокші. Я хотів Полтаві без кокші мек, шмек. Віла! А, бігав, пошли. А куртку яку принести? Я не знаю. Вона взагалі та ж на кінець травня, але від неї нас буде скоро. Яку куртку принести? Добре. якби вона не впала. Ну, так, так. Тут дуже дуже файно валкувалося. Тут такі брели були. Тримаєшся? Так. хоче поїсти. Ну, ну, Дві ноги назад не клади. Вона каже, що за Наташка? Я кажу, та Машка. А, чи точно, що за Наташка? Йома. Що Ні, це того, що ти сіла. Я не знаю. Ти легонько, каже, най тату стає, а тепер ти трошки каткуй. Я сама тут Йома. знаю, як Ай, ай, ай. Матвій, Матвій. Давай. Ой, ой, ой. Тримайся добре. Так, всім до зустрічі. Більше не будемо знімати, бо то дуже довго буде. звідси переселяти? Я не знаю. Вже скільки років і кожен день вижуть і все одно. Ай, ай, ай, ай, ай, ай. так а. А, так. Та ці вишні дички, але на них вишні є, дрібненькі, але думаю, что хватит Сюда уже. Підмезю. Зараз цей знімну кобочок і просто розрівняю, знаєш? Ай, гай, гай, гай. гай, Там запуталось. Як, як. Як. Бьет. Марічко, Марічко. А ну, ягоди поставали. Встала, на ну, я виділа. Назад. Назад. Назад. Бьет, бьет. Marja. Ah, ah, ah. Ah, tá viu? Машуня, їж, їж, як тобі їсти не давали, їж. Вона так жадно пасе. Цілу ніч на пасовиску. Так, і цілу, цілу ніч була на пасовиску, лиш привели. Значить їй ця травичка дужче подобається. Йому на збирай. Та це все треба збирати. Головне пері, бо тут перію нема, то з країв перій. Ні, не треба вже вам. Та стрігне, бо тут дуже мені конька земля. Ця Марічка. Їй можна, бо вона жеребна. І все, зараз позбираю ці бурні то нема що дужче, бо то толочиться. Так, я вже мала казати, але думаю, ще нічого не кажу. Зараз беруться раблі, це все згорнуть буріниці. То це буріни тут було на краю, що ви нові ну. по, по, вирівнювали, ну. і того тут буріни є. Йдемо садити, поки це ще не повісохало. вона вже от, от буде мати, навіть на, на завтра може. Ну то відко, що в неї вже там запало Так, все. першого травня виходить ліхен. Така яма там уже. А жабники? Та. То той коза наша та друга десь вже скоро буде мати. А? Наш, та друга коза скоро буде мати, теж козенят. Видів, які в неї вімні? під насіння. Так, ідемо засаджувати город. Ти її вигониш? Так, її зараз Ага. Добре. Так, Машка загалувала. <laughs> Чуєш, Машка загалувала, а Мар'яшка засадила. <laughs> Макс! Мар'яна вже засадила грідку. Це все, що у нас города під сапу. Города, кусочок тут, я знаю. Скільки тут? Два сотки? Як на дачі. Так, Макс! Та нам нам вистає. Хватай, стає. То, що барабулю, е, цього року я ну, того року купував. Ще лишилось. Ну, нас молоду ставало нам, а Та, на на зиму ми купили. Шість а мішків. З моркву дотепер ще є. А бурочка червона. То ще треба роздавали. Так, я йду косити зараз це все. То віддати, бо то пропаде. Там буряка Йду ще. покосю, трави такі капець. Вишні цвітуть, черешенька молода зацвіла. Маш! Всі на розсаду лишилось там. І ягоди і ягоди там маєш досадитись, так? Ще два рядочки ягодів поклали, ще може може чотири рядочки. Так, файно. Мені тут ніяко капець, я таке леда кубило взяв. Тому взагалі тут, тут ми ніколи не галували, все вручну розбивали, ні? А я думаю, що я вирішив одну взяв, в яких там борони прикидані, все. Металомом одну борону в яких бо воно. А, ще маю поле посіяти. Тут там люцяку я посіяв, вже показував. Бог поможе, вже скоро зійде, 6 тиждень. Ще маю поле 10 соток, там віорет після кукурудзів. І теж посію вес певний на пашу, але може і люцяку вже кину заодно. Там далеко їздити косити, але що зробиш? Все? Кобила пасеса, кобила леда день це вже реби, може на на завтра, не знаю. Мені так виглядаєш. Джокера теж вігнав до неї трохи. Лошиці пасуть ви виділи, де далеко ми відвели. Йду я приберуться тут, провівозю траву і йду косити. І коням накосив вже, коням вже накосив на на завтра, завтра неділя. Можливо, завтра поїду до Петра. такий город на селі. Колись робили по 20, по 30, по пів гектара. Тепер 2-3 сотки. Все. Дехто робить що йде тепер по 2-3 гектари. Ми то все решту позасівали. Красота. Возьми камеру, йдеш до хати. Дивиться все косити. Ще косаку купив, у мене щось та здохла китайська. Але що здохло, воно вже сім чи та де більше років. Скільки так косака десь у нас зелена була? Десь сім чи більше, певно. Буду зараз нову обкатувати. Я маю газону і маю це тепер моток. Та цього року у нас всі косарки пішли. Та все нові покупували. Добре. А, коза одна вкотилася, потім а, то вже показує. друга на підході. Зараз друга вкотиться. Це буду розбирати, цей геть на весень вже валиться. Цю стару стодолу теж плануємо розбирати. Тут навіси на сіно зробити. Гражду не... доробити гражду цю ж. Якось так. Сказав, що покос. Докосити покосив. Покошено. Але ж треба ще малинник. пополати, прополати на другий тиждень, вже жінку пропали. А, сідують псів відчистити, Думаю, що я забув. Джокера хотів показати, але це вже буде дуже довга серія. Певно, що в другій серії. Покажу вам джокера. Я вже казав, що було відео з джокером. Ще перед великоднем зняв, як він копка кигав, я там палив копка нову. Я случайно віддалив то від. Обідно.